waxaan goosada ku diray codayntayda waana dareemayaa farxad waan raaci karaa marinkan doona aqoon hadda haye musharax waan kugu kalsoonnahay cabbirkaas codayntan cajiib aye kulligeen ma codayseen weli waa wax aad u fudud ku celi codbixintaada barta codaynta rasmiga ama boostada ku dir ku rid sanduuqaada boostada ama sanduuqa boostada ee u s p s keliya hubi in aad dirto ka hor maalinta doorashada qaar ka mida ah codadka lagu dhiibta boostada ayaa yimaada kadib maalinta doorashada xataa haddii la dhiibtay wakhtiga saxda haa wakhtiga saxda ah ayaa la dhiibtay allah waa idin salaama libaaxyada badda waa arrin farxad leh aan soo samaynna saswejad inta karaaniyada degmada tirinayaan codadka